What terrified me can Came come me I'm a weak prince Jokes from the eh, mama mali ni mjani, huyu mama ni mjani, lakini mume wake amekuwa na utajiri wa shamba, mali ambayo wamekuwa nayo ni shamba, lakini eh, kwa sababu bwana ameaga dunia, kuna wale familia, watu wa familia wako na uwezo, wanataka kunyakua shamba la mama wakuta paka wanataka kumfurusha katika familia kwa sababu ya shamba. Je, kama hii shamba itamaliza miaka kotini, huyu mama hako na watoto ambayo wanafaa washughulikiwe, watoto walelewe vizuri, wasome vizuri, watoto hao wapate nafasi haki yao na mzazi wao ambaye hapo. Lakini ndugu za wazazi wake wako wanafukuza mama because kwa sababu baba yao na watoto ameshahama. Sasa wewe wanafanya nini kwetu na mahali unajua zile kimila, kuna zile kimila ambazo zipo tu watu bado wamezishikilia, wanataka kunyakua mali. Maana mwingine anataka kuridi mwanamke, mwanamke amemkataa. Saa hizi maisha ilibadilika, kila mtu anahofia ah, hali yake, anajikuta amebaki peke yake penye alikuwa anategemea. Pia hao pia wamemtenga. Kumtenga ni ile serikali inapeana authority huyo mtu afurushwe katika hii shamba. Kesi iko kotini, lakini kuna mtu anaandika eh, sheria fulani, huyu mtu atolewe katika ile shamba, wajamua kesi, lakini court order ipo inafanya kazi. Unajiuliza, je, kama kesi jaamuliwa, mbona mtu afurushwe katika ile mali? Hao pia nimepatapata ni kaka nao. Unapoenda kufuatilia sana, kuna vitu ambavyo vinafanywa na serikali na sielewi vile hiyo kazi ya serikali inafanywa, lakini unapoangalia mtu ambaye anafurushwa katika sehemu ile ni mtu ambaye anahitaji, ako na mahitaji mengi sana. Leo tunaona watu wanakufa, wanaume wanakufa sana, stress ni shamba. Ukienda kufuatilia kesi mingi ni za shamba tu, mtu ameamua kujua kwa sababu amenyang'anywa shamba mtu ameawa kunyonga kwa sababu e, shamba lake kuna mtu amerithi. Unakuta most cases na vifo ni za mashamba. Ndio maana nauliza Wakenya wenzangu, kwa yule ambaye anasikia kwa sasa, ni nini ambacho tunahitaji tufanye? Hey, tufanye nini ili tuokoe muda na tuokoe hadi ambayo vile inaelekea. Eh, mimi request yangu ni kwa wale ambao wamesimamia hizi kesi kuanzia kwa Supreme Court kule juu kwa Mama Martha Koome hadi hapa chini. Jamani, watu wanateseka, watu wameumia kimawazo sana. Unapopata mtu anatembea njiani anazungumza, usikafikirie ni mzaha. Usione leo majali ya pikipiki mingi zikiwa mingi, tukachukulia tuka heti huyu mtu ajajifunza eh, pikipiki, uh, ameingia tu wa kuendesha. Hapana, hizi vipo zote zinaletwa na mavurugano za mashamba ambapo kesi hizi zipo zitatuliwa vizuri, because mtu unapata akili isharuka, akili isharuka, nafikiria tu, je, utashinda kesi au namna gani? Mbona wananilemea? Mbona wananinyanyasa? na